hello and welcome friends MySQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं वो जो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट से बिलोंग करते हैं या जो लोग बीसीए करते हैं वो इस वीडियो के थ्रू काफी कुछ सीख सकते हैं इसके पहले भी मैंने ये सारी चीजें बताई हैं चलिए स्टार्ट करते हैं ये माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया हमने यहाँ पासवर्ड डाल करके मैं एंटर हो गया हूँ अपने माई एसक्यूएल में अब यहाँ पर हमें क्या करना है हमें यहां पर पहले देखना है कि हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं तो क्या कमांड हम टाइप करेंगे डेटाबेसेस को देखने का कमांड क्या होता है क्या हमें टाइप करना होगा इसी के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आपको लिखना है शो डेटाबेसेस शो डेटाबेसेस तो इस तरीके से बेसिस लिखिएगा और जैसे ही शो डेटाबेसेस लिखेंगे तो यहां पे टर्मिनेशन दीजिएगा तो आपको सारे के सारे डेटाबेस नजर आने लगेंगे जो भी हमने बनाए हैं पहले से या जो भी आप बनाए रहेंगे पहले से तो वो डेटाबेसेस नजर आने लगेंगे अगर आपने डेटाबेस नहीं बनाया तो आप इस तरीके से तरीके से करिएगा क्रिएट कमांड लिखिएगा क्रिएट और फिर यहां पे डेटाबेस बना लीजिएगा ठीक है तो यहां पे लिखना होगा आपको क्रिएट डेटाबेस ठीक है क्या लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस और जो भी डेटाबेस आप बनाना चाहते हो लाइक प्रोडक्ट डेटाबेस तो यहां पे लिख दिया प्रोडक्ट डी लिख देता हूं ताकि पता चलता रहे कि ये डेटाबेस है तो प्रोडक्ट डी नाम से डेटाबेस मैं बना रहा हूं तो ये हो गया प्रोडक्ट डी अब यहां पे लिखा हुआ आ गया है query okay one row affected देख सकते हैं यानी कि ये प्रोडक्ट डी नाम का जो डेटाबेस है ये हमारा बन गया है अब इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे यहां यूज एक कीवर्ड आता है उसको लिखेंगे और यहां पे दे देंगे प्रोडक्ट डी क्योंकि यही हमारा डेटाबेस है जो हमने अभी बनाया है ठीक है तो ये लिख देंगे इस तरीके से यूज प्रोडक्ट डी अब ये जो है देखिए लिखा हुआ डेटाबेस चेंज्ड मतलब जो डेटाबेस है वो अब चेंज हो गया है अब हमें क्या करना है यहां से टेबल बनाना है टेबल बनाना बहुत आसान है यहां पे लिखेंगे क्रिएट ठीक है और फिर लिखेंगे टेबल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करते थे बिल्कुल उसी तरीके से और यहां किसके अंदर टेबल बनाना है आ, टेबल का नाम क्या होगा सॉरी टेबल का नाम क्या होगा तो यहां पे प्रोडक्ट टी कर देता हूं प्रोडक्ट टी यानी प्रोडक्ट टी के नाम से हमारी टेबल बनेगी ठीक है यहां पर क्या करता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं आईडी ठीक है या कस्टमर आईडी लिख देता हूं या आईडी केवल लिख देता हूं ठीक है तो यहां लिख दिया आईडी और ये होगा इंटर डेटा टाइप आईडी क्या होगी इंटर डेटा टाइप होगी क्लियर कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद यहां पे देंगे नेम तो यहां पे नेम कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं नेम क्या होगा नेम मैं लिख देता हूं यहां पे varchar data type varchar लिख दिया हमने और यहां इसकी साइज रख दी 20 देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें करना है और ये जो हम करेंगे वो लाइन वाइज एक ही ब्रैकेट में करते चले जाना है आपको ठीक है जैसे ये बना दिया हमने और नेम लिखा हमने और यहां पर क्या करना है आपको जैसे इंटीजर डेटा टाइप दे दिया उसके बाद कॉमा दे दिया कैरेक्टर को इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से दे देंगे ये ठीक है और फिर कॉमा लगाएंगे अब मान लीजिए यहां पर क्या देना है प्राइस देना है तो यहां पर लिख देंगे इस तरीके से प्राइस और प्राइस लिखने के बाद क्या करना है जैसे ही प्राइस लिखेंगे तो प्राइस लिखने के बाद यहां पर जो भी डेटा टाइप होता हो इंटीजर होता हो फ्लोट होता हो जो भी डेटा टाइप होता हो उसको आपको दे देना है ठीक है जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इंटीजर या फ्लोट कुछ भी दे देता हूँ तो यहाँ पे लिखा मैंने फ्लोट तो ये फ्लोट डेटा टाइप हमने दे दिया ये देख सकते हैं ये हमने लिख दिया है फ्लोट कुछ इसी तरीके से आपको भी करना है उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी तो आपको ब्रैकेट को बंद करना है और बंद करके टर्मिनेशन दे करके एंटर करना है तो यहां पे लिखा हुआ है query okay zero row affected इस तरीके से ये आ जाएगा अगर यहां पर आपको ये देखना है कि आपकी टेबल कैसे बनी है तो उसके लिए क्या करेंगे यहां पर एक कीवर्ड लिखना होगा डेस्क्राइब यानी डी ई एस सी लिखिएगा केवल और यहां पर दे देना है हमें क्या जो भी हमने टेबल का नाम दिया है तो प्रोडक्ट टी दिया है तो ये लिखा प्रोडक्ट और फिर यहां लिखा टी तो ये ध्यान देना है प्रोडक्ट टी जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही हमें लिख देना है और लिखने के बाद क्या करना है टर्मिनेट कर देना जैसे टर्मिनेट करके एंटर करेंगे तो आपको आपकी टेबल दिखाई पड़ने लगेगी ये कुछ इसी तरीके से बनी है कि इसमें क्या डेटा टाइप हमने दिया है ये आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर हमें रिकॉर्ड्स फेच कराने लेके आने हैं रिकॉर्ड्स तो कैसे रिकॉर्ड लेके आएंगे जैसे मान लीजिए आईडी में आईडी आनी चाहिए नेम में नेम आना चाहिए प्राइस में प्राइस आना चाहिए तो ये कैसे लेके आएंगे ये कैसे पॉसिबल होगा तो यहां पर आपको लिखना होगा एक कीवर्ड लिखना है इंसर्ट इनटू कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है इंसर्ट इनटू और ये किसके अंदर हम इंसर्ट कराएंगे प्रोडक्ट टी के अंदर प्रोडक्ट अब ये देखिए प्रोडक्ट टी हो गया इसी के अंदर हमें ये सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने हैं और यहां पर लिख दीजिएगा वैल्यूज इस तरीके से आप दे दीजिएगा अब यहां पर पहला है आईडी तो यहां पे आईडी 1 दे देता हूं मैं अब 1 दे दिया कॉमा दे देंगे अब यहां पे क्या लिखना है आ, नेम लिखना है यानी प्रोडक्ट का नेम आएगा तो यहां पर क्या करेंगे सिंगल डॉटेड कॉमा के अंदर प्रोडक्ट का नाम जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया कीबोर्ड तो ये लिख दिया कीबोर्ड कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा कीबोर्ड लिख दिया कॉमा लगाइए कॉमा लगाने के बाद क्या करना है जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या देना है हमें इसकी प्राइस देनी है तो कीबोर्ड कीबोर्ड की प्राइस है दो सौ रुपए तो यहाँ पे दो सौ इस तरीके से आपको लिख देना है ब्रैकेट को क्लोज करना है यहाँ पे देना टर्मिनेशन कुछ इस तरीके से आपको करना होगा ठीक है ये बात ध्यान रखनी है कि ये कीबोर्ड जो जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो सिंगल टिट कॉमा के अंदर रहेगा और एंटर करते ही यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है one okay one row affected ये लिखा हुआ आ गया अब इसको हमें देखना है तो देखने के लिए क्या करेंगे हम कैसे देख पाएंगे कि इसमें क्या-क्या रिकॉर्ड फेच हुए हैं तो देखने के लिए हमें क्या करना है यहां पर एक कीवर्ड का यूज करना है जिसका नाम है select S E L E C T इस तरीके से करिएगा यहां पे लगाइएगा टर्म एस्ट्रेक सिंबल और एस्ट्रेक सिंबल लगाने के बाद क्या करना है आपको एस्ट्रेक सिंबल जैसे ही लगाएंगे आप तो यहां पर कहां से हमें ये लेके आना है तो यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम प्रोडक्ट टी यही है ना तो ये लिख दिया प्रोडक्ट और फिर लिख दिया टी तो इस तरीके से आपको लिख देना है और लिखने के बाद क्या करेंगे इसको टर्मिनेट करेंगे यानी सेमीकोलन दे देंगे तो ये देखेंगे कि एक ही हमने टेबल बनाई है और उस टेबल में किस तरीके से रिकॉर्ड आए हुए हैं देख सकते हैं ठीक है अगर आप फिर चाहते हैं कि इसके अंदर और भी डेटाज को फेच कराया जाए लेके आया जाए तो आपको फिर से वही काम करना होगा यानी कि यहां पे लिखना होगा वो कोड वो कीवर्ड्स वो चीजें लिखनी होंगी जो हमने पहले लिखा था लाइक इंसर्ट इनटू लिखना होगा तो इस तरीके से लिख दीजिएगा इंसर्ट इनटू ठीक है और फिर आगे जो भी देना है जैसे कि हम किसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं प्रोडक्ट टी के अंदर प्रोडक्ट टी ये लिख दिया प्रोडक्ट टी प्रोडक्ट टी लिखने के बाद क्या करना है प्रोडक्ट टी लिखने के बाद यहां पर आ, ये ध्यान दीजिएगा वैल्यूज देनी है तो ये वैल्यूज वैल्यूज इस तरीके से हम दे देंगे और यहां पर अब क्या करेंगे अब यहां पे दूसरी वैल्यू देंगे एक वैल्यू तो हमने ऑलरेडी इंसर्ट करा लिया इसमें अब दूसरी वैल्यू देंगे यानी कि अब दूसरी वैल्यू देने की बारी आ गई है चलिए देते हैं दूसरी वैल्यू देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें वैल्यूज हम इंसर्ट कराएंगे तो ये हो गया यहां पर अब टू करता हूं कॉमा देता हूं और यहां पर सिंगल रोटेट कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूं mouse M O U S E mouse लिख दिया फिर सिंगल ओटेड कॉमा क्लोज हो जाएगा फिर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यहां पर इसकी प्राइस आएगी एक रुपए ये प्राइस हमने कर दिया अब इसको बंद कर देते हैं और बंद करके क्या करेंगे जैसे ही बंद करेंगे तो अब हमें करना है टर्मिनेट तो ये कर दिया टर्मिनेट अब एंटर कर दिया तो देखिए ये लिखा हुआ आ गया query okay one row affected चलिए एक बार फिर से सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं और यहां पर एस्ट्रेक सिंबल दे करके और कहां से हमें ये लेके आना है तो ये फ्रॉम प्रोडक्ट uh, प्रोडक्ट में ही जाके ये इंसर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट टी नाम था तो ये हमने दे दिया और यहां से टर्मिनेट किया एंटर किया तो देखिए यहां पर दो रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं ठीक है अगर इसी तरीके से तीसरा रिकॉर्ड लेके आना हो तो तीसरा चौथा पांचवा आप लेके आ सकते हैं नो प्रॉब्लम उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा thank you for watching this video